tsunami terjang Selandia Baru usai gempa 7,4 SR. Tsunami dilaporkan tiba di wilayah pantai timur Selandia Baru dua jam setelah gempa berkekuatan 7,4 skala Richter SR. Sebagian menyebut 7,8 SR yang mengguncang wilayah selatan negara itu. Menurut petugas gelombang tsunami pertama mungkin bukan yang terbesar, namun gelombang lain mungkin tiba dalam beberapa jam. Demikian seperti dilansir news.sky.com, Minggu, tanggal 13 bulan 11 tahun 2016. Menurut weatherwatch.co.nz, melalui sebuah alat pengukur di Kaikoura yang terletak sekitar 181 km di utara Christchurch, gelombang tsunami pertama diketahui berukuran 2 meter. Sementara gelombang yang lebih kecil dilaporkan telah tiba di Wellington dan sejumlah daerah lainnya, sebelumnya melalui media sosial Twitter. Kementerian Pertahanan Sipil dan Manajemen Darurat Selandia Baru mengeluarkan peringatan tsunami pasca gempa ancaman tsunami meliputi seluruh pantai timur Selandia Baru. Tsunami mungkin tiba di pantai timur di North Thailand dalam waktu dekat segera menyelamatkan diri ke pedalaman atau ke daerah yang lebih tinggi. Demikian peringatan yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan Sipil dan Manajemen Darurat Selandia Baru seperti menurut Tu. Geological Survey Guncangan Lindu 7,4 SR itu terjadi tengah malam dan berlokasi sekitar 95 km dari Christchurch. Kota ini sendiri tengah dalam upaya pemulihan pasca gempa pada bulan Februari 2011 yang menewaskan 185 orang dan menyebabkan kerusakan luas. Warga di Kepulauan Catam juga telah mendapat peringatan terkait tsunami. Radio New Zealand melaporkan saat ini ratusan warga di pusat kota Wellington telah dievakuasi dari rumah-rumah mereka sementara gempa susulan masih terus terjadi. Evakuasi juga terjadi di sejumlah daerah lainnya. Warga Bandung dihebohkan dengan beredarnya foto mesum wanita yang menggunakan seragam PNS beberapa hari ini. Warga Bandung khususnya sedang diresahkan dengan beredarnya foto mesum seseorang yang menggunakan seragam PNS Kota Bandung. Berita yang menjadi headline di berbagai media televisi nasional ini pun segera berkembang luas. Pengunggah foto mesum tersebut pun kabarnya sudah ditangkap pihak yang berwajib. Seperti dilaporkan Liputan 6, pria yang inisialnya belum diketahui itu ditangkap di Purworejo, Jawa Tengah. Sang tersangka merupakan pemilik sebuah situs esek-esek yang menyebarkan foto-foto syur. Tapi ketika Ibrita mencoba menelurusi situs sang penggunggah, melisaonline.com, di sana dicantumkan bahwa sebenarnya foto-foto tersebut sudah beredar di internet sejak tahun 2012. Tapi baru booming sekarang ini setelah dirinya menggugah ke blog tersebut. Dalam postingan itu, sang admin juga menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan foto tersebut dari sebuah forum. Foto-foto yang keseluruhan berjumlah 18 photoshoot tersebut diduga merupakan cuplikan dari sebuah klip video porno. Namun hingga kini, bentuk video dari foto-foto tersebut belum ditemukan. Dari kabar terbaru yang dilansir Liputan 6, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil telah melaporkan pemeran wanita dalam foto berseragam PNS tersebut ke Polrestabes Bandung, pasalnya. Ternyata wanita yang berperan dalam photoshoot tersebut bukanlah pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Pemkot Bandung.